아버지에 대반해 上来了。 sawit salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Barat. Thank you. teman-teman ini sawit yang buahnya warna hijau kebanyakan sawit lainnya biasanya warna coklat taking sila ng problema ano? uh, gamit pa ang like, comment, and subscribe ya